Tota aquesta història s'ha mantès en secret fins avui mateix i, de fet, no trobareu a ningú de la Ribera que la conega, però està basada en fets reals. No fa molt, hi hagué una marquesa de càrcer que vivia a Sollana i havia fet fortuna en casar-se amb un ric terratinient montrollà. És més, per a marcar distàncies s'havien instal·lat a Samarcanda, una preciosa i misteriosa ciutat d'Uzbekistan situada al centre de la ruta de la seda. Allí, totalment desconeguts i igualment rics, es varen voltar de criats i de luxe. Un bon dia, quan la marquesa passejava pel mercat, una dona vestida de negre molt alta i esqualida se la va quedar mirant molt fixament i li va dir jo sóc la mort i aviat ens trobarem a veure per sempre. De sobte, la noble comença a suar, encara que d'una forma molt aristocràtica, i pega a fugir ràpidament per a contar-li-ho al seu home. Estava decidida a anar-se'n ben junt a un poble de la Ribera menut i desconegut on no seria fàcil que la trobara. Cotes. De res servirien els planys, súpliques i raonaments del seu marit, que al final va acceptar l'inevitable del viatge, mentre ell es quedava recollint els seus objectes més valuosos i venent les seues possessions. Entre abraçades i llàgrimes va veure partir a la seua marquesa i estimada muller reflexiu i dolgut, pensà que la millor manera de comprovar el que li havia dit la seva dona era anar ell i veure en persona la veritat sobre la visió de la mort. Es va disfressar i s'endinsà en el soc on no tardà en topetar amb ella. «He de fer-te una pregunta», li va dir. «Et sent», li contestà la mort. La meua dona i jo havíem vingut a Samarcanda des de càrcer per passar els últims anys de la nostra vida ben tranquils – fruint del luxe i del benestar. Per què t'has quedat mirant-la tan fixament? No saps el disgust i l'angoixa que ha agafat, tant que ha pegat a fugir. Ho sent, no volia espantar-la. Tan sols em va estranyar veure-la a Samarcanda, perquè esperava trobar-me-la aquesta nit a Cotes. Sovint hi poden trobar fets inevitables que atribuïm al destí, però la major part de les ocasions són conseqüència de tot un conjunt de grans i xicotetes decisions que s'han anat succeint al llarg del temps. I si el succés no complix aquesta norma, ben segur que és perquè intervé el factor de la casualitat. En qualsevol cas, el fet no és gratuït. Però existeix o no existeix el destí? En qualsevol cas, i ja que existeix el dubte, no estaria mal en prendre consciència de les nostres accions i no culpabilitzar als demés. Això sí, deixant sempre la porta oberta a la incertesa i, sobretot, a la paciència.